MiG 145 Nogas to najmniejszy półautomat spawalniczy w ofercie marki Magnum. Urządzenie przeznaczone jest tylko i wyłącznie do spawania drutem samoosłonowym, czyli odpada dźwiganie ciężkiej i kłopotliwej butli. Uchwyt, zarówno roboczy jak i masowy są e, zamontowane na stałe, więc nie trzeba się zastanawiać nad właściwą polaryzacją. Zastosowany uchwyt to doskonale znana i powszechnie stosowana konstrukcja, choćby w dawnych urządzeniach SGA czy Profimigach, czy wielu innych małych urządzeniach. Panel sterowania to dwa pokrętła, jedno służące do regulacji prędkości podawania drutu, drugie do regulacji prądu spawania. Podajnik przeznaczony do małych szpulek drutu o średnicy 100 mm, czyli dokładnie takich, na jakich e, najczęściej e, sprzedaje się drut osłonowym. No właśnie, Drut samosłonowy. Bo dobre urządzenie to jedno, a dobry drut to drugie. Proszę pamiętać, bez dobrego drutu, choćby najlepsza spawarka, to nie będzie spawać. Ja polecam markę Superwelt, której wysokiej jakości drut jest obecny na rynku od wielu lat i cieszy się uznaniem klientów. Drut samosłonowy dobrej jakości łatwo się topi i rozlewa podczas spawania. Spoina ma ładny kształt, nie tworzy takiego jakby nalepionego sznurka, tylko tworzy równomierne połączenie. Kopcenie i dymienie podczas spawania jest niewielkie, a ustawienie prądu spawania i prędkości podawania drutu nie nastręcza żadnych trudności. Jak sprawuje się w praktyce MIG 145 Nogas i drut samosłonowy marki Superwelt? Sprawdźmy.